puedo usar tu baño? Es que tomé un daxante y un antidiateico y... ¡Ay! Están luchando ahí dentro. Y es arriba, Mort. Ay, mamá, espero que tengas una patanza en el baño. Quiero comprar el antes y el después de esta. ¡Salgo en un momento! ¡Tengo muchas ganas! ¡Dijo que sale en un momento!